Help me! Help me! Nigga! Hey, what happened? कुछ मुंह में घुसेड़ा उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई तेरा तो गेम बजाना पड़े